Eu am Xențus, le-am bucătat Майнкрафт. din Minecraft. Minecraft realistic. Minecraft реалистик Реалистик. Жапырақтарды қара. қараңдар. семья. Көрдіңіз жер қалалары бомбический қараңлар енді өлмай өл қараңларса қараңлар қараңлар қараңлар но реалистик просто так бомбический енді сәлем бүгін бүгін тарихская болды деп видеоны тосып тастаймын енді бүгін әмі видеода сценарийсіз сөйлемен бүгін сценарийсіз сөйлеу сәл qiyinroq болып тұрды әсіресе шейдер деген видео үшін даже нанармыр Яқ верстак өзгермепті. Оба. О май гад сирканы қараңлар бірақ сәл кішкентайлау болып қалыпты мод мод пәнд берген ары мод пәнд берген қолымдағысы кішкентай болып қалған че там енді түн түспестен алдын зат құрып алу керек үй ей тас бар ма алло о булыжник е темір тауып алдық қой булыжник керек енді маған азыр азыр азыр верстактың ішін кіреміз темір істейміз қараңғы ғарды мына қараң темірді қараңлар просто да темірді қараң темір просто так бұлар бомбический болмаса тұрмайды да молодцы болып тұрмайды да ол темір бар екен ғой дәлісінде көрмей жатпын просто о алтау жетеу деп кете берейін ба сегіз тоғыз деп давай темір мен тасты айыру қиын болады өзіме бір факел аламын кейде ас торч зорға біреуін алдық Убаны, темірді қараңлар вообще молодец деген екен бұл шейдерді жаратқан адам әрдайым шейдірме внимание короче просто так бомбический эртикс RTX шейдер видеоның аты да эртикс болады ұйғырып алайық тезірек ارفع كلمة سبحان شو بيقول هشام زين شو تام قلش سيبقريب يو مايو Молодец, вообще молодец. тие жіберсең тие балта екен ғой а? деп әсен жерге түсесің асықпа ах жаным кетті Давай, давай, давай, давай. африкан керегінен алып кетеміз африкан керегінен убана енді бұл просто бұны ай телеграм каналға тасламаймын себебі осы видеоға кемінде жиырма лайк жинап беруіміз керек сонда тастаймын мынаны қараңыз қара убана уба теректі қараңдар терек терек сжерге спампонт қылып қояйын өліп қалсам со жерден пайда болатығын тауыпаламн дейді ау маған қараңарм гриллдің өзі қыпты бірақ грил грилл кофечка. земля екен ау мен тасқа ұқсатып жатпан ау жерден тіктағандай етіп үй құрсақ болды әші ең астын жер ала қояйық ұят болып қалар ең астын жер қыламыз оу Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. бум Пісірілген грилді қараңдар Пісірілген грил уақытта. Да, пісірілген грил. тұғын есік сол жерде болады осылайынша бір күнім өтті деп тұрып видеоны Bah, kespismenandal men <clears throat> Magna qaydimi manglayqursin қалай едім ау маңнай құрсын бергі түспейтін еді негізі бұл че то лагат болып жатыр лагат а дұрыс дұрыс дұрыс мында свет үйді соғамыз қандай блок бір біріне ұқсап кетеді екен низат зат екенін айыра алмай жатпын даже мынандай есіктен істейміз қане есік өзгермеген өзі бір бар еді соған қоямыз болды сіздермен тәрсіні болды короче тас шешіп